ایک زندہ قوم ہے طرز عمل سے یہ دکھلائے ہم ایک زندہ قوم ہے نے اسلوب سکھایا انسانوں کو جینے کا اپنا قائد اپنا رہ پر ہے سالار مدینے کا وہ جس نے اسلوب سکھایا انسانوں کو جینے کا اپنا قائد اپنا رہبر ہے سالار مدینے کا ہے سالار مدینے کا کہنے سے پھر کیوں شرمائے ہم ایک زندہ قوم ہے طرز عمل سے یہ دکھلائے ہم ایک زندہ قوم ہے دنیا کو بتلائے ہم ایک زندہ قوم ہے طرز عمل سے یہ دکھلائے ہم ایک زندہ قوم بتلائے ہم ایک زندہ قوم ہے طرز عمل سے یہ دکھلائے ہم ایک زندہ قوم ہے سب سے بہتر امت ہم کو فرمایا قرآن نے جذبوں سے سرشار کیا ہے جذبہ سب سے بہتر امت ہم کو فرمایا قرآن نے جذبوں سے سرشار کیا ہے جذبہ ایمان نے جذبہ ایمان نے طوفانوں سے کیوں گھبرائے ہم ایک زندہ قوم ہے طرز عمل سے یہ دکھلائے ہم ایک زندہ قوم ہے دنیا کو بتلائے ہم ایک زندہ قوم ہے طرز عمل سے یہ دکھلائے ہم ایک زندہ قوم کو بتلائے ہم ایک زندہ قوم ہے طرز عمل سے یہ دکھلائے ہم ایک زندہ قوم ہے غلامی کے سب کاٹے زنجیروں کو توڑ دیا ڈٹ کے ہر ظالم کے آگے ظلم کا دھارا موڑ دیا کوک غلامی کے سب کاٹے زنجیروں کو توڑ دیا ڈٹ کے ہر ظالم کے آگے ظلم کا دھارا موڑ دیا ظلم کا دھارا موڑ دیا استب استبداد گرائے ہم ایک زندہ قوم ہے طرز عمل سے یہ دکھلائے ہم ایک زندہ قوم ہے دنیا کو بتلائے ہم ایک زندہ قوم ہے طرز عمل سے یہ دکھلائے ہم ایک زندہ قوم ہے دنیا کو بتلائے ہم ایک زندہ قوم ہے طرز عمل سے یہ دکھلائے نام دیا رشتوں کو تقدیس عطا مجبوروں در گور وجود زن کو ننگو نام دیا رشتوں کو تفدیس عطا کی شرم حیا انعام دیا شرم حیا انعام دیا اپنی غیرت بہنے مائے ہم ایک زندہ قوم ہے طرز عمل سے یہ دکھلائے ہم ایک زندہ قوم ہے دنیا کو بتلائے ہم ایک زندہ قوم ہے طرز عمل سے یہ دکھلائے ہم ایک زندہ بتلائے ہم ایک زندہ قوم ہے طرز عمل سے یہ دکھلائے ہم ایک زندہ جنگل کی تہذیب تمدن کو ہم نے تبدیل کیا سے محبت سے دنیا کو جنت کی تمثیل کیا جنگل کی تہذیب تمدن کو ہم نے تبدیل کیا سے محبت سے دنیا کو جنت کی تمثیل کیا جنت کی سین کیا ہم نے دی پر ام فضائے ہم ایک زندہ قوم ہے طرز عمل سے یہ دکھلائے ہم ایک زندہ قوم ہے دنیا کو بتلائے ہم ایک زندہ قوم ہے طرز عمل سے یہ دکھلائے ہم ایک زندہ قوم ہے دنیا کو بتلائے ہم ایک زندہ قوم ہے طرز عمل سے یہ دکھلائے ہم ایک زندہ قوم ہے کرنے پہ اکساتی ہے فولادی چٹان پگھل کر رستے سے گٹ جاتی ہے گرم لہو کی حدت جب کچھ کرنے پہ اکساتی ہے فولادی چٹان پگھل کر رستے سے گٹ جاتی ہے رستے سے گٹ جاتی ہے دریاؤں کے دل دہلائے ہم ایک زندہ قوم ہے طرز عمل سے یہ دکھلائے ہم ایک زندہ قوم ہے